مرمحي من يداويني وراعى الدوابة ضاقت بي الأرض ما عاد لا مجالا ولا سعى من يلتهمني وانا مريت لي من كله مات لكن قلوب الحسد ما تنتسم امتلي اللي نيبتها الدوابة يسامرونه وهو يشكي جروحا ولا سعاه جحلو يقلون لينا بالحنش من كله مات مدري لقصني